s Jusem tak studovala práva you Já už jsem tady dlouho nejela. Už jsem jezdila, eh, naposledy, jsem byla v Polsku, to jsem jela s babičkou a to jsme jeli, už jo, tam tudy. To jsme přijeli, to je. Dobrze. chyba trzy działa. 그냥 이거 비교하고 그냥 축구 대표 아니 Thank you. Absolutt.